اللي بحبها بعسية اخواتها كلهم شبيحة عم تخدم عسكرية وخروا لا تسريحة وحياة الهوان وسمتو والصاروخ ورنتو والكيماوي وشمتو حدك رح كون منيحة مدفع جهنم قلبي بعته عالبلكونة وهالحصار بيلبق لي لما جنبي بتكوني ضربيني دماغ وبرميل والرمانة والفتيل بالسكين هالتنكيل وزدتيلي هالشريحة روحي حاجز نظامي روسية وخف رياضة وعمري كله بيرخص لك من الحولة للبياضة تعجبني فزت فردك وعزم وقت التشليحة لك يقبرني الفيتو الروسي والصيني يرفع ايده والايراني المجوسي غيره لا لا ما نريده لك داخل السلف المندس واللي امه قطريه بعيش على الخبزه والخس تركيا وسعودية اللي بحبه بعسيه اخواتك كلهم شبيح عم تخدم عسكرية وخروا لها تسريحة وحياة الهوان وسمك